به نام خداوند ایران زمین زن و زندگی عشق برتر به این به یارای هر دخت این مرز و نگون سار سازی کردار شون چو میهن به بیننده آمد پدید یکی دیده والاتر از زن ندید زنان را در ایران ما شیر زاد زنان را در ایران ما شیر زاد که